愛知県大府市から参りました寺尾部ですお手拍子心拍子よろしくお願いしますどうぞ演舞しますよろしくお願いしますそれでは 時が流れかつての桃源郷は次の時代に思いを託す桃山に残された希望に夢が芽吹く春の風が吹き抜ける ありがとうございましたラオーの皆さんありがとうございました続いて